ኑ አብረን ምግብ እንስራ፣ ኑ እስቲ አብረን ምግብ እንስራ። ማን ነው አንደኛ የሚመጣ? አንደኛ ማን ነው የሚመጣው? ኑ አብረን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይባላል። አምስት ምግብ እየሰራን አንድ ላይ ምርጥና ውድ ቤተሰቦች ምስጋና ምግብ እንስራ። ይሰማል ቢሰማል እዚህ ጋር ይሰራልኝ ነው ማይ እንዴት ነው የማይሰማው? አሁን ይሰማል። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? ብዝት ይበልልኝ አሁን በኢትዮጵያ አራት ሰዓት alırsak yanlışına atacağım bunu. ele Eyakargalar şöyle bir mavi çarmıhta kadın başka yardım Bir muan arkadaşlar, bir muan taraf Thank you. Gracias. ሌላ ምን ይሰራል? ወሬያችንን mengganti melawan cukup melawan mengganti ya ማውራት ራሱ በራሱ አንዳንዴ ያው ሳቅ ጤንነት ነው እንደሚባለው Mağaranın merası halde neyi canım? Ee, Müslümanlar Astamarina Astamarina Astamarina'da kaynayarıcı mitayi izledi. Derviş mağaranın merası Müslümanlar yargılanacak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. አካባቢ የህዝባቸው በሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ደስ ምላሳቸው አይሞቱም ማለት አይሸነፉም። ሰዎች ሰው ሊወዱ ናቸውችለን ማለት ነው። እንደዚህ ተይዘው ለራሱ ትዕግስትን በጣም ነው የሚፈታተነው። በጣም ይፈታተናል ጊዜ በተለይ ቶሎ ለሚከፋው ሰው ምናምን አይሆንም። ኤፒ ጓደኞችን ጥራቸው እንጂ በዛ ሄደህ ጠራ እንጂ Sheila is a different therapist. And she's therapist here. Наши королевские радости. Наши королевские радости. Да, я курю, вот она сестра. Надеюсь, они сами не делают. Mas. Po uh, sa nawala ni Captain Yanalo, ni Chayang Mo. So, sa inyo at si Kaya, Chayang Mo, pinigit ako po ni Captain Yanalo, yung ምን አዲስ ነገር አለ ዛሬ? ዜና ምን ተሰማ? ምን የሳውዲዎቹ አዲስ ነገር አለ? ይሰማል እኔ እንደሆነ ዛሬ እኔ እኮ በፊት እየተጨነቅኩ ያለው ጸጥ ያለ ቦታ ስለማላገኝ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ያው ቃሉ ምናምን ስላለ የራሳቸው ስለሚሉ ሰው ከምረዳሽ ነው። ሰው ማይመጣ ከሆነ ደግሞ የሚረዳሽ ሰው ከሌለ እየሰራሁ ብገባስ ብዬ ገባሁ። ይሞታል እንዴት አለ ገና አልመጣልኝም ተብሎ ዩቲቪ ራቁቱን አስቀሩ ሰዓት አሁን ሽንኩርቴን ከትፌ ስጨርስ ዶሮዬን ከቆራረጥኩ በኋላ share አድርገዋለሁ። ከዛ የሚመጣ ሰው ከሌለ አበሻ ያው አሁን እያሳየኝ ነው እንደሚሰማ። ቅድም እንኳን ኦኬ የለውም ነበረ ድምፅ። አሁን አይሰማም። የእውነት የለም ድምፅ አሁን እስከ መጨረሻ ነው ያደረኩት። የለም ድምፅ አሁን የእውነት አይሰማም። اوكي ماشي تسكرلش للاك اشي اوكي اوكي የሚመጣ ሰው ካለ ይሁን link አስቀምጫለሁ። ከኔ ጋር መሰለኝ ካለ ይሄው link አስቀምጫለሁ። ምን ወይስ ምን አዲስ ነገር አለ ስለ ሰው ልጆቹ። እናንተስ ላችሁ ነው ይሰማል አይደለም? ጠርቻቸዋለሁ this this Some ያው መሰራት የሚፈልጉት መምጣት እና ያው አበቃ አቤት ኮሜንቶቹ እየሮጠ የምልበት ጊዜ ይመጣል። ብቻዬን ነኝ እንዴስ እንግዳ የሚል የሚመጣ ሰው ካለ ይኸው ልበል። ላይ አርጋችሁ ነው ግን የመጣችሁ ሶስታችሁ በአራት ሰው ነበር የመጣ አሁን ላይ ከራሴ ጋር አምስት ላይ ተቀምጣለሁ እስከዛ አስር ላይ ነው ዛሬ እንዴት ነው ማታ በጣም ስላመሸ ስራ ነበረኝ። ስራዬን ለመኋላ ለረፍቴ ሰዓት አስቀመጥኩትና ያው ዞሮ ዞሮ ስራዬ ለራሴ ነው። ለረፍቴ ሰዓት አስቀምጥ ለረፍት ሰዓት በኋላ ምሳ ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ የማርፍበት ሰዓት ወደ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። ሰባተኛው በኢትዮጵያ ሰባት ሰዓት ሰባት ሰዓት በኢትዮጵያ እንግዲህ አስራ አንድ ሰዓት ከተነሳሁ ቢያንስ አራት ሰዓት ተኝቼ ተነሳሁ ማለት ነው። እንደዛ ሳልነስ አንዳንዴ እኮ ሰውነታችሁ የራሳችሁ ሰውነት የተወሰነ እንቅልፍ ካላገኘ ስራ ስትሰሩ እኮ የዋህ አትሆኑ ግን ድንቅን ሀብታሙ ሰውዬ እኮ አላያችሁም? ስንት ሰዓት ነው የምትተኛው ሲባል ስምንት ሰዓት ነው የምትተኛው። ስምንት ሰዓት በዛ ላይ ጨለማ ጨለማ ውስጥ። ሰላም ሰላም፣ አብሮስ እንዴት ነሽ? ሰላምሽ ብዝት ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። Farrà Mortgage firmó August በሩ ላይ ያለችው ፊልሟ እሷን ፈርማለች። ከኔ ጋር የሚመጣ የለም። እኔ ግን እደፍርሻለሁ። ለምን ብዙ ማውራት እድሜ ይጨምራል። እኛ ደግሞ ያው የሰው ልጆች አይደለን፣ እድሜ ይሰጠን ብለናል ፈጣሪያችንን የምንጸልየው። ስለዚህ እድሜ እድሜ ግድ ነው። ሰው ልጅ ለመኖር ብዙ ማውራት አለበት፣ ብዙ ማዳመጥም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አንዳንዴ ብዙ ሰው المادة ماشي ماشي ماشي ركبي ماشي قارئ أبي آه، إيه ليش مكري أنا عمري لك Almost, uh, it's, uh, ከፈለግሽ ቅቤ የአትክልት አለ፣ ከፈለግሽ የላም አለ። የምትፈልጊው ተጠቅመሽ እስኪ ወዳጆቼ ዘመዶቼ ብቅ ብቅ በሉልኝ። የምወዳችሁ የምሳሳላችሁ የማስብሽ የምሳሳልሽ ማማዬ የምወድሽ የምሳሳልሽ የእውነቴን እሳሁን እኮ እንዲህ ዞር እያልኩ የሚገባ ሰው አለ በርነ እየመጣ ሰው አለ ብዬ ያኮሜቱ መጣያችን ስለሆነ ማለት ነው። ለጊዜ የመጣ ሰው ካለ አስቀምጬ ያለው የሚመጣ ሰው ካለ ቤት እንወያያለን። እምቢ ያለሽ አሁንም እንዴት ነው ግን እምቢ የሚልሽ? እንትን ብሎልሻል ግን ሌላ ቦታ ያስገባሻል ወይስ እኔ ጋር ብቻ ነው እምቢ ያለሽ? የሚከፋፈተው ነገር ይከፋፈትልሻል። सादा सादा सलाम सलाम सलाम ሰላም ነን እኛ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን መጣሽ። ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። በጣም ነው በመምጣቱ። ተባረክልኝ እህቴ፣ ክብር በይልኝ። እሺ፣ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። ቤተሰብ ካልሆንም comment አስቀምጪና መልስልሻለሁ። ቀብቼሻለሁ እዚህ ውስጥ ያሉትን ተደማመሙ። አብሮስ ተመልሰሽ ሄድሽ እንደ ያለ የለሽም ካለሽ ከመሲ ጋር ከሰአዳ ጋር ተደማመሙ። መግባት የሚፈልግ ደግሞ ካለ ያው መሰላል አስቀምጫለሁ። መሰላሉን ተጭኖ ከች ማለት ነው። መሰለ ለእናንተ ነው ያስቀመጥኩት። ገባ ገባ በሉ እናውራን ወይ እስኪ እኛ ሰዓት ያልሞላልን ሰዓት ያልሞላልን ቤተሰብ ያነሰን ወይ እኔ ምሳ እየሰራሁ ነው እንግዲህ Ja, هي بدأت تصفرنا نوران هي مكروطة نوران شاملة بالاثنين وبيتوبيا في الكلة በነገራችን ላይ ዶሮ ያው ዋናዎቹ ብልቶች አስራ ሁለት ነው እንጂ እናንተ እንደ ቤተሰብ ብዛት ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። ሁለት ዶሮ ለምሳሌ ለበዓል አንድ ዶሮ አረዳችሁ እንበል፣ ወይ ሁለት ዶሮ ረዳችሁ እንበል። ያችን ዶሮ ስንት ሰው ነው የሚበላችሁ? ዋናው ዋናው ብልቶች የመጀመሪያ ቀን ካለቀ ባዶ ስለሆነ ስለፈለክ ዩቲዩብ ብላለች ትናንትና link ምናምን ብዬ ስል ከርዕሴ ውጭ እንዳላወራ አድርጌ ስለዚህ እኔም ዛሬ ርዕሴንም እየጨመርኩኝ ነው የማወራ እንዴት ይዞሻል የዩቲዩብ ስራ ከዩቲዩብ ጋር እንሯሯጣለን፣ ከስራችን ጋር እንሯሯጣለን። እንዴት ነህ? ምሳ እየሰራ ምን ይደረግ ጨመረ፣ ቀነሰ። እኔ አሁን subscribe ሲቀንስ ምንም አይመስለኝም። ለምን subscribe መቀነሱን ተለማምጄዋለሁ። subscribe መቀነሱን ስለተለማመድኩት ምንም አይመስለኝም። ግን ሰዓት ነው በጣም የጎዳኝ ሰዓት ነው። ሰዓቴን ደግሞ በጣም ወሰደብኝ። አሁን እየሰራሁ ያለሁት ለሰዓት ነው። ሰዓት ነው subscribe ምንም አይመስለኝም ቢያንስ እስካሁን lavoramos ci subscribe olacaklar. Keyif inanılmış. Bir bana faydası verin Müslümanı. Yaz. Mesela atalım. Viyonu var. Sonra isso komünitede şey yapıyorlar. Viyonu var mı? whether um, services session view or only. The start seems to be actually view or nice to View or view is dancing. View or level of View or level of service view only. For me today, as you can be So, as yeah, yeah. So, which video are two for two? And then it's a video. That's እና ደግሞ ከሁሉም ከሁሉም ዘንድ ብቻ ያወስኩት ነገር ዩቲዩብ ከጀመራችሁ አንዴ በሰዓት የምትሰሩት ስራ ቢሆን ስለ ዩቲዩብ ያለውን እውቀቶች ስለ ዩቲዩብ ያላችሁን እውቀቶች በየጊዜው እየገባችሁ የተወሰነ የተወሰነ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ በደንብ ገንዘብ ይሰራል። ግን ገንዘብ እንዴት ነው Sümeyye'nin sınırlar konuşmalarını içiyor. Ama ne Ahmet sınırlar saati. Sonra gittiğinde bakmalar saati. Saati de temsil Amerika inda ጀመርኩኝ በጀመርኩት አመት ይሄንን አውቄ ቢሆን ኖሮ እንዴት ታይዝ ነበር? ምንድን ነው በትንሽ የተዘናጋ የተዘናጋሁት ምንድን ነው ሀበሻ ነው እኔ በአምስት ዓመት ነው ዩቲዩብ ተስተካክሎ የከፈለኝ ምናምን ሲል ሀበሻ ኦንላይን ላይ የአዳማው ልጅ ወይ በዚህ ከሆነማ ችግር የለም ይሄ በላይ ቤትሽ ነበርኩኝ ዛሬ ጠዋት ሁለት እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? በላይ ሰላም ነው ምሳ እየሰራሁ ነው እንግዲህ ቪታሚኖችን አይቼልሻለሁ ሻምን በዶሮ እንደዚህ እንደሚሰራ ከአንቺ ነው ያየሁት። እያየሁኝ ነበር ደግሞ የሚገርምሽ ላይፍ ከሰራ ሁለት ጀምሬ ነበር እኔ ያንቺን ላይፍ ማድረግ የጀመርኩት አንዱ ጨርሼ አንዱ በአንዱ ስመጣ ሰባ ሁለት ያየሁት ቀነሰ። ያልቀነሰው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አንቺ ሌላችሁ እየጨመረ እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ የነበረው ቢሆንሽ ትንሽ ግን እየቀነሰ ነው። ከዛ በሰርችም ሞከርኩ። በሰርችም ስሞክር በሰርች ያንቺ አይመጣም በላይነሽ ጎንደሬዋ ምናምን የሚለው እንዴት ነው ምሳ ሰራሽ? ዛሬ ምሳ ሰሪ እና ዛሬ ጨርሻለሁ። ስቀመጥ ደግሞ ያው ሁለት ስልክ ስለሆነ የኒኮላን ደግሞ ቀጥላለሁ። እንዴት ነሽ? በላይ ላይ ስለመጻፍ ስለኛል ማይኮን በጨት መፈረም እንዳደረሽ ያሉ በአስራ አንድ ነው። በአስራ አንድ አካውንት ዋናውን አካውንት አስገብቼበታለሁ ዛሬ በአስር ማለት ማድረግ የሚችለው ዋና ያው የራሳችን ብናይመጣ በዋና ከዚህ ጋር በተገናኘ መንካት በዋናው ብቻ ሼር ማድረግና በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ላይፏን መጫናችኋን እንዳትረሱ። ላይፏን መጫኑን እንዳትረሱ። እሺ ቢያንስ ወደ ስድስት ሰው መታችኋል። ስምንት ላይፍ ይጠብቃሉ፣ ግን አራት ላይፍ ነው ያለው። ለምን ለምንድን ነው አራት ላይፍ ያለው? በጣም ስጨናነቅ የተጨናነቅኩት ነገር ሰዓት በጣም የሚደግመኝ ሰዓት ሲሰራ ድረስ እኮ ለምን ተጨናነቃችሁ? ስራችሁን እንደባችሁ እንደሚከፈል እንዳውቅ አውቄ ነው ሲጀምረው ራሱ ኢትዮጵያ ገንዘብ እንደሚሰራበት አውቄ የሚገርመው ገንዘብ እንደሚሰራበት አውቄ ነው የጀመርኩት። እስቲ ብዬ በትክክል እንደሰው አልሰራውም። እንደማመርም she has done. አሁን ደግሞ ቸው ሰዎች ጋር መሳሪያ መላመላ ያውም እንደዚህ ስራ Kocaman verimli bir sanat diye bir şey var. Mesela. Öteyiz. İnsanlar niye soruluyor? Hani gayet ederim. Hani gayet ederim. Mama falou que não. Não. Foi a missão que eu fiz. ሩመሽ Let's see. ይሄዋል አጠገባችሁ ነው ያለሁት። ኔትወርኩም አለ በደንብ አብራራ ያ ወንድ ነው። ሰላም ብዝት ይበልልኝ። ድምፄ እየተቆራረጠ አስቸግሮ ደስ ብሎኛል። ስለመጣሁ እንዳትረሷት like አድርጎ ደስ ይለኝ ነበር። ሲገቡ like ኡ ድጋሚ ቢለው አብ ይበቃ ይመቸኛል። ሽንኩርቴን ከትፌ ሽንኩርቴን አቁላላለሁ። ዶሮዋ ታውቃላችሁ መቼም የዚህ ሀገር ዶሮ በሰላሳ ደቂቃ ነው በሰላሳ ደቂቃ የምትመስለው። ስለዚህ ችግር የለብንም። ቆየ። በላይነሽ ሰላም እየተባለች ነው። ሰላም በላይነሽ ሰላም ሰላም ሰላም ላይነሽ ብላሻለች። ኤፍሾ ሰላም በላይነሽ በላይነሽ ካለ ሰላም ድረስ ሰላም እየተባልሽ ነው። ተጀባይ ሰምታላችሁ። ዋትዬን እየሰማችሁ ስማችሁን እየጠራ ሌላ ጊዜ live እሱ እንዲገባ አደርገዋለሁ። ወይም ደግሞ ለሱ ሌላ account ከፍትላትና እሱ ከ danza flexibile aspetta chiamata passando sì Yes. ይታየኛል እና текстов. И дальше. reason ማስተካከል Gracias. ይሰማል ይሰማል ይሰማል። ኔትወርኬ ነው መሰለኝ አላሰማ ያለኝ ለኔ። ይሰማል። አረ የተሰማ ነው። ይሰማል ይሰማል ይሰማል። እዛ ይሰማል ስል ይሰማል። አረ ገና ስትመጪ ይዘሽ ይዘሽ ስትመጪ አይ አይ አትገቢ اس ده پاش میگی؟ اس ده پاش. پاش ده پاش میذیش. شما ማይኩ እንደሚሰራ እያሳየ የሚሰማ ነገር ለማንኛውም ዛሬ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ስጠራችሁ የመጣችሁ ሁላችሁም በጣም አመሰግናችሁ። Now, I don't have none of my Y además es una reflexión que podemos ahora. Y la reflexión, o cual, cual ሌላም ቋንቋን እስቲ ማን የመጣው? ይዘሽ ይዘሽ ይዘሽ ይዘሽ ላስገባሽ ስል ምንም ሊያስገባኝ አልቻለም። Thank አለ አዲስ ቅቤ መቀባት የሚፈልግ ማንም አልመጣም። ይዘሽ ነሽ ያለሽው። ሁለት ሰው ግን ይታየኛል። ሌሎቹ ወጥተዋል መሰለኝ። አሁን አላችሁ አይደል? እና ለዛም ነው ያልኩት Ama aslında gerçekten en iyi bir يحفظوها ورا وهيستمر نظام كلية إذا هي يعني يلا يعني يلا ich મસ્ત જગ્યાએ አልቀባሽም ቀብቼሻለሁ አይደል ይዘሽ ራሱ የሚቀጥለው ስንት ሰዓቱ ነው? አስራ ሁለት ሰዓት ከአምስት ሆኗል። አስራ ሁለት ሰዓት ከሀያ ሲል ሩዜ ይቀጥላሉ። ገብቼ ከብሩ ጋር አገናኝተሽዋል ነው ያለችሽ? ይዘሽ ይዘሽ ከብሩ ጋር አገናኝተሽዋል እንደ ያለችሽ አይደል? ዘመድሽ አንድ ሰዓት Not from J-Rob. That's not a J-Rob. New J-Rob. እነሱ ጋር ሰላም ነው። ከነሱ ወጠት አንዳንዴ Miei ottimi cultori, diciamo. E io quello che sapevo del Cristo, dal fatto che mi hanno consigliato una vita. मैं या मेरा चौथी वाला तो मैं ना लिखा है अरे बस ये डिजाइन सारे कमेंट सारे वैसे क्या ना सारे ግን አሁን ስንት ሰው ሰርፍ ሰርፍ የሚባሉ አላቸውና የሆነ ሜሴጅ ይልኩላችኋል። ያ ሜሴጅ ካላችሁ መቶ አካውንት ላይ እንደዚህ አካውንት ላይ ሃምሳ አካውንት ላይ ስለተበላችሁ ምናምን እንደገና ደግሞ ዋጋውን inbox ዋጋውን አልተናገሩም፣ ግን የሚሸጥ እንዳላቸው የሚሸጥ እንዳላቸው ይናገራል። ምን ያህል እውነት እንደሆነ የእውነት የእውነት ከሆነ አሪፍ ነው። പരിശുദ്ധമാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്കും ജീവിച്ചാലും అలవలస ఐక్య మాత్రమే కాదు అదేమో చెప్పాలి వీడియో ఎల్లో ఈ తర్వాత వీడియో ఎల్లో ఆడక్షిత ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ వీడియో ఎల్లో ఫ్రెండ్స్ ఆడుతూ subscribe ስለሆነ ችግር ልልሳ እያልኩ ከዚህ ጋር la de de de Gracias. subscribe to YouTube channel muna nasa review niya sa so very naman sa hindi niya na yung ano ever since sa mga lang Çok teşekkür Sırayla gidelim. Şimdi sayesinde aynı. ያ አባቱ ነው ወዲያውኑ እያለ እያለ जमन you जाता है ये करते सर ये Sanatın siyasetteki basamakçıları. Ya sanatın dış siyasetteki basamakçıları. Yönetimlerin de basamakçıları. Basamakçıların için ama bir yönetimlerin. Yönetimlerin yani hukukun ve አላችሁ ወይ? አለን። እስቲ ላይክ ስንት ገባ? ስምንት ላይክ። አረ እኔ አሁን Maslama çıkarıyor. Kansas müstekabeli yapı bilgiler geliyor. Maslama çıkarıyor. Yani devam etmesi. Devam etmesi. Yani bir şey yapalım. Tamam mı? ያው የነኩበትን ስለሆነ ማስተምረው ለማለት ያህል ሁለቱም ቻርጅ ስገባ ሁለቱንም እንዴት አድርጌው ለካስ ሰባት ምናምን መስሎኝ መጣች። ቻው ቻው ቻው ልበላችሁ። በቃ ምንም ሰው የለም። አመሰግናለሁ ስለነበራችሁ። ተባረኩ Hemen sen insanı. Ben makas diyeceğim. Oradan bir ileride anlamı zaten. ያው አብረን እስካለን ድረስ መመጋገቡን መልመድ መቻል እንዳለብን የራሴን አሳምኜዋለሁ አመሰግናለሁ ውዶች፣ የተባረኩ ክብር በሉልኝ።